Bonjour euh, frères et sœurs, je m'appelle Géry, euh, je reviens encore par euh, cette vidéo. J'étais en train de méditer sur un sujet, je voudrais que nous le partageons tous ensemble, puisque ici nous faisons des exhortations. Et un sujet qui a frappé mon esprit, c'est celui des paix spirituelles. Hein. On entend euh, par-ci, par-là parler de paix spirituelle, euh, fondateur, daddy, euh, que sais-je encore. Mais je voudrais que nous allions dans la Bible pour comprendre ce que c'est. Est-ce que la Bible parle réellement des paix spirituelles Donc sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 23, à partir, on va commencer un peu plus haut, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. On va le lire ensemble. Il dit ceci. Alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples, dit, Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges euh, filateurs et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Mais vous, ils aiment à être salués, le verset 7, dans les places publiques et à être appelé par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Et vous, et vous êtes tous frères. Écoutez ça. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Voilà, bien-aimé. Donc, ce sujet m'a tellement frappé que je veux faire cette vidéo, en fait, pour euh, le partager ensemble avec vous. C'est une abomination, voire une hérésie, d'appeler quelqu'un mon père spirituel. Vous voyez qu'on vient de lire la Bible. Pourtant, c'est un verset qui est dans Matthieu 23. Ils auront pu le lire on ne peut pas appeler celui qui t'a prêché la parole de paix spirituelle. Ça n'existe pas. C'est contraire à la parole de Dieu. Nous sommes tous des frères en Christ. Mais il y a une, nuance qu'il faut certainement respecter. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Chacun a reçu euh, que euh, selon ce que le Seigneur lui a donné. Mais cela ne fait pas des euh, super chrétiens et ceux qui seront en bas de l'échelle. Nous sommes tous chrétiens une fois que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que nous avons abandonné le péché et que notre vie n'étant plus euh, euh, la même que l'ancienne, nous devenons des nouvelles créatures en Christ, comme le dit Romain, et tout d'un coup, nous sommes une communauté, nous sommes l'Église du Seigneur. Donc nous sommes tous égaux en termes euh, de parole de Dieu. Il n'y a pas, euh, euh, il n'y a pas, je dirais, de graphique. Ceux qui seront venus avant ne sont pas supérieurs à ceux qui sont venus après. Donc c'est une abomination, surtout chez nous, les Africains, les mamans. Nous aimons trop appeler ces gens pasteurs, eh, je ne sais pas moi, évangéliste, et papa pasteur, maman, maman pasteur, papa apôtre, je ne sais pas quoi. C'est une abomination. Jésus le dit ici clairement. N'appelez personne votre Père. Un seul est votre Père. C'est celui qui est dans les cieux. C'est Dieu créateur. C'est lui qui doit être appelé Père. Sinon le reste, nous sommes tous des frères dans la foi. Nous sommes des frères dans la foi, bien-aimés. Mais eh, vous savez, ces pasteurs, euh, ils aiment toujours trouver euh, des excuses. Ils diront, mais Paul appelait Timothée son fils, son fils spirituel. D'accord Mais il faut comprendre dans quel contexte Paul est en train d'appeler Timothée mon fils spirituel. Vous allez voir que la plupart des lettres que Paul envoie à Timothée sont des lettres d'encouragement. De, euh, il encourage Timothée alors, la Bible dit ceci, lisons ensemble, acte 16, verset 1 au verset 3. Ils se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lustre et d'Icône rendait de lui un bon témoignage. Écoutez ce qui suit. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit. À cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Voilà. Donc voilà la motivation qui va pousser Paul, à appeler Timothée son fils spirituel, parce que les deux se sont rencontrés, euh, si vous faites des recherches, c'est des choses qui sont trouvables, dans les années 50, euh, les euh, années entre 50 et 60. Donc, à, Lustre, à, justement, en, Asie mineure, aujourd'hui. D'accord Et donc, Timothée et sa mère, qui est juive, et même sa grand-mère, ils ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'était déjà des chrétiens. Mais Paul veut que Timothée l'accompagne dans ses voyages. Qu'est-ce qui va se passer À cause des Juifs qui étaient avec lui, à cause des Juifs qui étaient dans la ville, il va le circoncire. Pourquoi le circoncire Parce qu'il veut se conformer à la loi. Vous voyez que c'est une motivation qui est purement euh, charnelle parce que tout ce qui est de la loi est charnel. Et tout ce qui est de la foi est spirituel. Vous comprenez que la motivation de Paul d'appeler Timothée son fils, par-delà, il se sent, celui euh, qui, l'a montré en fait, si vous voulez, celui qui l'a orienté dans, dans la loi ou dans la vie euh, chrétienne, si je puis dire comme ça en général. Mais en réalité, vous, venez de le lire avec moi, ce sont des chrétiens affranchis. Timothée et sa maman ont reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme le Messie. Ça aurait moi, je dirais à Paul, mais Paul, merci. Parce que moi, j'ai déjà reconnu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc je n'ai pas besoin de me conformer à la loi, puisque la loi venait d'être accomplie par lui, Jésus-Christ. Vous voyez Donc, le fait que Paul appelle Timothée son fils dans la foi n'en fait pas une règle. C'était une mesure particulière entre Paul et Timothée. Cela ne veut pas dire que si aujourd'hui, vous arrivez à évangéliser, à gagner une âme, celle-ci devient votre fils spirituel, où vous allez exercer votre pouvoir, où vous allez exercer votre influence, où euh, je me souviens dans, les assemblées, j'étais dans une assemblée toujours au pays là, où euh, les gens, ils commencent à imiter le, le fondateur, ils s'habillent comme lui, ils parlent comme lui, même les, habitudes alimentaires changent. Ils veulent tout consommer comme le monsieur. Mais c'est quoi cette dérive Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs et non les imitateurs de ceux qui vous ont enseigné la parole. Voici comment ces gens sont en train de tordre la parole. Pourtant c'est écrit, c'est clair. Jésus dit, ne soyez pas comme eux. Vous avez vu, au départ, ils commencent par reprocher les pharisiens et les scribes ce qu'ils fait euh, ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils font. C'est pas un comportement digne des enseignants, des enfants de Dieu. Ils font charger le peuple des choses que eux-mêmes ils ne peuvent pas faire. Qui es du pasteur, toi qui se fais appeler apôtre, toi qui se fais appeler, euh, je ne sais pas, prophète, réponds-toi. Parce que ça c'est pas, dans la Bible. On ne peut pas être appelé daddy, pasteur, leader, je ne sais quoi. C'est pas biblique. Vous êtes en train d'influencer les gens d'une façon, euh, euh, euh, je dirais, d'une façon négative. Enseigner la parole, c'est simple. Donner la parole, elle est gratuite, sans influence, sans arrière-pensée. Elle est gratuite. Donnez-la comme ça, et les gens vont aller vers le Seigneur. Donc, bien aimé, voici un peu le sujet, le sujet pardon, que je voudrais que nous partagions ensemble. D'ailleurs même, si vous lisez un peu plus bas à propos de Paul, Paul, lui, il le confirme lui-même dans Galates 3, verset 25. Il dit, la foi étant venue, nous sommes tous des frères, hein, dans, vous tous qui êtes, euh, vous tous qui êtes baptisés, Jésus-Christ. Vous êtes des fils de Dieu. Voilà, il le dit. Donc, nous sommes tous des fils de Dieu. Il n'y a plus de verticalité, bien-aimé. Il n'y a plus de verticalité dans la foi. Ça, c'était au temps du temple, où il y avait le souverain sacrificateur, les sacrificateurs et le peuple. Le voile est levé, le voile est déchiré. Nous sommes tous égaux dans la foi. Bien-aimé, réveille-toi. Bien-aimé, réveille-toi et cherche le Seigneur à toi. Il va te montrer les merveilles. Il sera ton Dieu chaque jour. Chaque jour, il sera avec toi. Tu n'auras pas besoin d'appeler ton daddy que tu as l'habitude d'appeler. Tu n'auras pas besoin de consulter quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit est là. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ces gens, ils vivent en euh, ignorance totale de la parole de Dieu. La, Bible dit que il a fallu que Jésus s'en aille afin que le consolateur qui est le Saint-Esprit arrive pour nous convaincre du péché. Et lui, il va nous enseigner sur tout. Mais vous voyez comment il se comporte Il continue à se comporter comme au temps de la loi, où il serait euh, les seuls qui sont capables ou sont autorisés à parler de Dieu ou à, à avoir le message de Dieu en ignorant totalement ce qui est écrit dans la parole. Bien-aimés, réveillez-vous. Le temps n'y est plus. Nous sommes au temps de la fin. Le deuxième jour est en train de s'achever. Que chacun se lève là où il est et commencez à parler de Christ. N'attendez pas les paix spirituelles. c'est une abomination. Donc si cette vidéo t'a plu, partage-la auprès des frères, auprès des sœurs qui sont encore dans le, dans dans le questionnement, qui sont encore dans le tâtonnement, ils sont en train de tâtonner, se demandant est-ce que je dois forcément avoir une église, je dois forcément avoir une communauté, je dois forcément avoir un père spirituel qui me suit par, ces par cette vidéo, pardon, vous allez être certainement édifié et aider les autres à s'édifier. Je vous retrouve très prochainement. Bonne méditation à vous. Au revoir.